ありがとうございます <laughs> めっちゃ嬉しいんだけど発音 <laughs> 褒められるってすごいよいやすごいよねいいことじゃないやっぱだからカムサハムニダじゃないんだよ、うん、カムサハムニダムニダハムニダ <laughs> 嬉しいいいですねちょさんさんでも名前の意味もねそう確かにちょっていいよっていう意味らしいよ本当だ韓国語であるんだちょってえちさんあちさんもしっそよちょさんもし こいいって意味です。おこれは家っぽよが可愛いで、うん、もしそよがかっこいいっていうのと、うん、あとね、えっ、ー、とね、ペゴパー、ペゴパーはお腹すいた。 <laughs> この三つ、この三つ覚えてますから、私。今かっこいいね、お腹すいたよって言ってるってことですか <laughs> ペゴパよ ちゃんと勉強してんだすごいあそうそうそうあの韓国語のね本をね、うん、一冊だけね <laughs> ちょっと買いました私